Childa esa FIFAga a'zo bo'lgan. Eldor Shomurodov o'yindan tashqari holati yo'q. Darvozagacha borishi mumkin. Shoma ichkariga yorib kirdi. 2 yumol Shomurodov. Ajoyib tarzda qochib ketdi. Yaxshi pas